አለፍኩኝ ድንግል ማዕበሉን ድንግል ውጣ ውረዱን ምርኩዜ ስለሆኝ ስጠራ ስምሽን አለፍኩ ድንግል ማዕበሉን አለፍኩ ድንግል ውጣ ውረዱን ምርኩዜ ስለሆን ስጥራ ስምሽን በመቤቴ ምልጃ ወንዙን ስሻግር ያባረረኝ ጠላት ቀረ ሰምጦ ባይር ከበሮ ላንሳ እንደ ሙሴ እህት ምስጋና ልሰዋ ለዓለም እመቤት ማይበሉን ማለፍ ድንግል ውጣ ውረዱልም ወንድሞች ቢሸጡኝ አሳልፈውኝ በባዕር ከተማ ድንግል ሾመችኝ በቅን የማመልከው ልጅሽ ክርስቶስ ምልጃሽን አስጥቆ ሰጥቶኛል ሞገስ ማዕበሉን አለፍኩኝ ድንግል ውጣ ውረዱን ምርኩዜ ስለሆኝ ስጠራ ስምሽን ስለምወድህ ውጣ ውረዶን እርጉዜ ስለሆን ስጠራ ስምሽን ሰው የለኝምና አጥራቅኝ ነሽ እናቴ የማሰለችኝ ውለታ ብዙ የድንግል ማርያም እርሷ ለእኔ ሰጠ ይክበር ዘላለም ማይበሉን አለፍኩኝ ድንግል ውጣ ውረዱን ምርኩዜ ስለሆንሽ ስጠራ ስምሽን